Բարև ձեզ։ Սա Մարիամն է եւ Մարիամը ուրեմն մտել է իր բանկի կայք եւ փորձում է ինֆորմացիա տեսնի իր բանկի հաշվի մասին։ HTTP խնդրանք է գնում դեպի բանկի server, որպեսզի Մարիամը տեսնի իր բանկի հաշվի ինֆորմացիան։ Բայց բնականաբար server-ը հետ է ուղարկում պատասխան, ասելով՝ «Մի րոպե, ես չգիտեմ, թե դու իրոք Մարիամն եք, ես չեմ կարող ես մատուցեմ ինֆորմացիան եւ ուղարկում է ինչ որ error code, հա, ասենք 403 access denied, հա, իրանք չունենք։ Ինչպես է սա լուծվում։ Դե հիմնականում server redirect է անում Մարիամին դեպի ինչ որ login page, որտեղ որ Մարիամը կարող է ապացուցել, որ նա Մարիամն է, գրելով ճիշտ իր username կամ email հասցեն եւ parole-ը, հա, password-ը։ Այդ ինֆորմացիան հետո HTTP post-ով գնում է հասնում է դեպի server, server-ը դա ուսումնասիրում է, երևի համատում է ինչ-որ data բազայում, թե ինչա գրանցված Մարիամի մասին, եւ եթե ամեն ինչը բռնում է, ամեն ինչ ճիշտ է, նա պատասխան է ուղարկում Մարիամին, Մարիամ ջան, բարի գալուստ, ցավը տամ, չորտնաս մի բան, չէ՞։ Հիմա պատկերացեք այդ login-ից հետո Մարիամը միատել է խնդրանք ուղարկում իր browser-ից դեպի server-ը թե ինչ որ կոճակ սխմելով, թե ինչ որ edge գնալով կապ չունի, որևէ ձևով խնդրակ է ուղարկում դեպի server, որտեսի այդ բանկի ինֆորմացիան ստանա login-ից հետո։ Բայց server-ը էլի հետ է ուղարկում 403 access denied, իրավունք չունեք։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Դե եկեք պատկերացնենք ուրեմն server-ի տեսակետից, okay? Server-ը այնտեղ նստած է հանգի սրտով, մեկ է մի հատ խնդրանք է գալիս։ Այդ խնդրանքը ուրեմն գնում է դեպի login route Եվ ճիշտ ինչ ինչ որ parole կա, հա, password կա ու username։ Ինքը դա համեմատում է իր բազայի հետ ու ասում է, որ օ, ամեն ինչ ճիշտ է եւ պատասխան է ուղարկում, ապրեք։ Հետո դա շարունակում է իր համ մեկը ինչ որ ուրիշ խնդրանք է գալիս։ Ինքը ոնց իմանա, որ այդ նույն այդ խնդրանքը նորից նորից գալիս է Մարիամից, այլ ոչ թե լրիվ ուրիշ մարդուց, չէ՞։ Այս սա է խնդիրը, okay։ Ինչպես կարելի է այս խնդիրը լուծել։ Ուրեմն նայեք։ Ուրեմն երբ որ ուրեմն Մարիամը լոգին է անում եւ այդ ինֆորմացիան իր պարոլը եւ այլն ուղարկում է դեպի server, չէ՞։ Ուրեմն server-ը դե ամեն ինչ ճշտում է, որ ճիշտ է, պարոլը ճիշտ է, password-ը ճիշտ է, username-ը ճիշտ է եւ այլն, բայց ինքը նաեւ ուսումնասիրում է cookie-ները, որոնք որ եկան այդ խնդրանքի խնդրանքի հետ, այսինքն browser-ից եկան իր հետ։ Եվ փորձում է այդ cookie-ների մեջ գտնել մի հատ ID, հա, որը ինքը պահում է որպես connect.sid անունով, որը բնականաբար չի գտնում, դա զբան գոյություն չունի։ Նոր է Մարիամը լոգին անում, կուկիները կարող են նույնիսկ դադար լինեն սպային, չէ՞։ Ինքը չի գտնում։ Okay, ու ինքը ինչ անում։ Ինքը գեներատացնում է կամ ստեղծում է մի հատ խառխուրը տեքստ, որը բաղկացած է թվերից եւ տառերից, հա, ինչ որ երկար խառխուրը տեքստ, Եվ դա գրանցում է մի հատ համակարգի մեջ, որ կոչվում է session store, okay? Այդ համակարգի մեջ ինքը գրանցում է այդ ինֆորմացիան եւ մի հատ object այդ օբյեկտի մեջ ինքը կարող է լցնի ինչ որ ինֆորմացիա, օրինակ ասելով, որ Մարիամը արդեն լոգին արվել է, հա, ինչ որ sense մի բան, հա, Մարիամի մասին ինչ որ ինֆորմացիա է գրում, որ սա Մարիամն է իրոք, սա իր email հասցեն է, ամեն ինչ լավ է։ Եվ հետո այդ ID-ն, այդ գեներատացված այդ խառը խուրը տեքստը ինքը հետ է ուղարկում Մարիամին cookie-ների միջոցով։ Okay։ Այսինքն հիմա այդ cookie-ն, այդ ինֆորմացիան գրանցված է Մարիամի browser-ի մեջ։ Եվ ապագայում բոլոր խնդրանքները, որը կգան Մարիամի browser-ից, այդ կայքից, հա, այդ բանկի կայքից, կունենան փաթեթավորված իրենց մեջ բոլոր Մարիամի այդ cookie-ները, այսինքն այս cookie-ն Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ապագայում, երբ որ Մարիամը ուրեմն խնդրանք է ուղարկում դեպի սերվերը, այդ խնդրանքը իր մեջ ունի cookie-ներ, չէ, որի մեջ կա այն ID-ն, որը server-ը ստեղծել էր։ Հետևաբար ինքը որ ստանում է ու տեսնում է այդ ID-ն cookie-ների մեջ, ասում է՝ «Մի րոպե, այս cookie-ն ում էր պատկանում, session store-ում նայում է, գտնում է այդ cookie-ն, գտնում է իր համապատասխան object-ը եւ կարդում է՝ «Օ, մի րոպե, այս պատկանում է Մարիամին, որ արդեն login արած է, ես իրեն ճանաչում եմ, զիլավ չկա»։ Ու պատասխանն է ուղարկում։ Հմ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ cookie-ները օգտագործելով server-ը կարողանում է հիշել, որ ինքը շփվում է իրոք Մարիամի հետ եւ ոչ թե ինչ որ ուրիշ անձի հետ, որը փորձում է Մարիամի ինֆորմացիան գողանալ։ Իսկ երբ որ log out է անում Մարիամը, այն log out կոճակն է, հա, սխմում։ Ինքը մի հատ խնդրանք է ուղարկում դեպի server, որը գնում է ինչ որ մի route, ու այդ route-ը որոշում է, որ okay, Մարիամը ուզում է log out անել։ Ինչ է նշանակում log out։ Log out-ը բաղկացած է ոնց որ երկու դետալից։ Առաջինը cookie-ին մաքրում է, եւ հիշեք, որ երբ որ cookie-ին մաքրում է եւ պատասխանն է ուղարկում, browser-ի մեջ էլ է ինքը մաքրվում, Եվ session store-ից այդ ինֆորմացիան, Մարիամի ինֆորմացիան հանում է։ Որտեվ անիմաստ է, այդ cookie-ն այդ այլևս չի օգտագործվում, չէ՞, այդ ID-ն, այդ token-ը։ Այդքան բան։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ օգտագործելով session store եւ cookie-ներ, որոնք որ որոնց մեջ դնում ենք ուղղակի ինչ որ մի ID, ինչ որ խառախուրը տեքստ, որը ունիկալ է հենց Մարիամի համար, մենք կարողանում ենք հիշենք Խնդրանքները ումից են գալիս, որովհետև ամեն խնդրանքը, որը գալիս է browser-ից, ունի իր մեջ այդ cookie-ները։ Նենց որ, էլի ասեմ, ոնց է այս ամեն ինչը աշխատում։ Երբ որ Մարիամը նոր է սկսում խոսակցությունը server-ի հետ, այսինքն առաջին փաթեթն է ուղարկում server-ին, server-ը տեսնում է, որ cookie-ների մեջ ինչ որ այդ յուրատուկ տեքստը չկա, ստեղծում է իրեն, գրանցում է իրեն session story մեջ ինչ որ object-ով, հա, որի մեջ ինքը ապագայում ինֆորմացիա կլցնի, ավելացնում է դա cookie-ների մեջ եւ ուղարկում է Մարիամին։ Դրանից հետո ինչքան Մարիամը խնդրանք ուղարկի, այդ ինֆորմացիան cookie-ի հետ կգնա դեպի server։ Հետևաբար ինքը այդ ID-ով կգնա կգտնի այն object-ը եւ այդ object-ի մեջ կարող է տարբեր բաներ լրացնի։ Օրինակ, սա Մարիամն է եւ ինքը արդեն լոգին արած է, ամեն ինչ օքեյ է, ես հաստատել եմ, որ սա Մարիամն է, իրեն մատուցի բոլոր Մարիամի ինֆորմացիան։ Իսկ ուրիշը, օրինակ, կարող է Հակոբն էլ լոգին արած լինի։ Հակոբը ունի իր token-ը, որը գեներատացված է, որը պահում է իր browser-ի մեջ։ Հետևաբար, երբ որ browser-ը հակոպը request-ներ է ուղարկում, այսինքն խնդրանքներ է ուղարկում դեպի server, իր cookie-ների մեջ իր token-ն է գնում իր հետ։ Եվ ուրեմն session store-ում գնում ենք համապատասխան ուրեմն գտնում ենք Հակոբին, ասում է, «Օ, օքեյ, այս խնդրանքը Հակոբից է, այս խնդրանքը Մարիամից է»։ Հետևաբար Հակոբին պետք է Հակոբի բանկի հաշիվը ուղարկենք, իսկ Մարիամին՝ Մարիամի այդքան բան։ Եթե կուկիների մասին դուք դեռ չգիտեք, ես մի հատ հղում կդնեք մի ուրիշ վիդեոյի, որտեղ որ բացատրում եմ կուկիների մասին, բայց մոտավորապես կարծում եմ պատկերացնում եք։ Ուրեմն որպես մենք օգտագործենք session-ներ Express-ում, մենք պետք է նախ եւ առաջ install անենք մի հատ project, որը կոչվում է Express session, հենց որ npm install express session, այսպես, հետո ուրեմն այդ express session-ին մենք import ենք անում, եւ իրեն ավելացնում ենք որպես middleware։ Հիմա այս խառախուրը բանը պարամետրները, որ կարելի է փոխանցել, ինքը շատ տարբերակներ ունի, կարաչակեմ ինքնույն կարդալ, բայց ամենակարևորը սա է secret, որը օգտագործվում է գեներատած, երբ որ այդ token-ը, այդ խառախուրը տեքստը գեներատացվում է նենց որ սա պետքա լինի գախնիկ եւ շատ խառը, նենց որ եկեք սենց եկալ բարակ միած սենց մի հատ տեքստ գրեմ, ինչ որ սենց մի բան։ Ա Okay, ստեղծեցի։ Հիմա եկեք ստեղծենք, ուրեմն, եկեք նախև այս խոդի գցենք, նենց որ npm run dev եւ ուրեմն ստեղ եկեք ստեղծենք մի հատ route app.get, որը հենց root-ով թող աշխատի, թող ընդունի ուրեմն ուրեմն request եւ response Եվ ուրեմն նայեք ինչ հետաքրքիր բան կլինի ստեղ։ Ուրեմն երբ որ գալիս ենք հասնում ենք ստեղ, քանի որ արդեն middleware ուներ, ունենք, ունենք Սաշնը, եթե ստեղծված չի, արդեն ստեղծված կլինի։ Եվ cookie-ները արդեն cookie-ին cookie-ի այդ ինֆորմացիան արդեն լծված կլինի response-ի մեջ, որը հետո կգնա client-ին։ Հենց որ ստեղ մենք կարող ենք ամիջապես անենք sense բան, ասենք եթե request.session սա հղում կտա այդ object-ին, որի մասին մենք կարող ենք ինֆորմացիա պահենք, հա, այս client-ի մասին։ Կարող ենք ասենք .view, եթե undefined չի, Երեք ինչ, եթե undefined է, ապա այդ ժամանակ եկեք ստեղծենք իրեն, նենց որ եկեք ասենք request.session.view, թող լինի 1 else մնացած բոլոր ժամանակ եկեք անենք rec.session.view plus equals request.session կամ plus plus եկեք սենց անենք Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ գոյություն մենք ստեղծում ենք մի հատ բանալի, հա, view անունով, այս session object-ին կցած։ Եվ ուրեմն նախնական, եթե ինքը գոյություն ունի, մենք իրեն ստեղծում ենք եւ վերագրում ենք որպես արժեք 1, բայց դրանից հետո ամեն անգամ ուրեմն խնդրանքը գալիս դեպի ստեղ, մենք այդ view արժեքը մի հատով շատացնում ենք։ Եվ ստեղ եկեք ուրեմն պատասխան որպես ուղարկենք response.send հենց այդ արժեքը, հենց որ եկեք գրենք ինչ-որ sense մի բան, number of views, հա, քանի անգամ է այս edge-ը նայվել, request session view, այսպես։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, նայեք, որ առաջին անգամ, երբ որ խնդրանք կա իմ browser-ից դեպի սա, session-ը այս middleware-ը կստեղծի այդ session object-ին եւ կկպցնի request-ին։ Երբ որ ինքը գալիս է ստեղ, ինքը արդեն գոյություն ունի։ Սա արդեն հղում է դեպի object-ին, որի մեջ այդ object-ի մեջի view-ն ենք մենք փորձում կարդալ, եթե դեռ գոյություն չունի, ստեղծում ենք իրեն վերագրելով 1, եթե գոյություն ունի, այդ արժեքը մի հատով շատացնում ենք։ Եվ վերջում ուղարկում ենք, որ այս edge-ը դուք տեսել եք այս քանակով։ Դե եկեք տեսնենք։ Ուրեմն browser ենք բացում, ստե գնում ենք localhost 3001 եւ տեսնում ենք number of views 1։ Հիմա եթե refresh անեմ, դառավ 2։ Refresh եմ անում 3, տեսնում եք, չէ՞, ստեղ, այստեղ։ Ես որ refresh եմ անում, ինքը դառնում է 4, հետո 5, հետո 6։ Այդ ոնց է ինքը իմանում, որ եւս 1 հատ պետք է շատացնի։ Շատ բարձ, որովհետեւ նայեք, եթե մենք ստեղ ուսումնասիրենք applications-ը եւ cookie-ների մեջ, Տեսնում եք, գոյություն ունի միած սենց երկար խարխուրը արժեք, connect .sid անունով, տեսնում եք, այս երկար արժեքը, հա, այդ այդ արժեքն է, որը այդ middleware-ը ստեղծել է եւ ուղարկել է դեպի client եւ բոլոր խնդրանքները, որ մենք անում ենք սրանից հետո, օրինակ եթե network-ի մեջ նայենք ու մի հատ այդ refresh տանք, տեսնում եք այս խնդրանքը որ գնաց։ Սա իր մեջ response head request head հեսա։ Մի րոպե, հեսա, տեսնում եք, խնդրանքի մեջ ինքը իր մեջ ուղարկում է այս cookie-ին։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս cookie-ին այս ինֆորմացիան, երբ որ մենք նոր խնդրանք ուղարկեցին, որպեսզի ինքը քաշեր այս number of views տեքստը, ինքը իր հետ գնաց server։ Հետևաբար այդ տեքստով express-ի այդ middleware-ի այդ բանը համակարգը գնաց եւ գտավ այդ object-ը, որի մեջ մենք դրել էինք view ու ինչ որ արժեք, Եվ դա կպցրեց request-ին։ Եվ հետևաբար մենք այստեղ, երբ որ եկանք հասանք ստեղ, այդ view-ն արդեն կար, հա, արդեն undefined չէր, եկանք ստեղ, այդ view-ն մի հատով շատացրեցինք եւ վերադարձեցինք այդ արդեն նոր շատացած արժեքը։ Հետևաբար մենք ստացանք 7, այլ ոչ թե 6 ու ամեն անգամ մենք այցելում ենք այդ կայքը, ինքը մի հատով շատանում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ քանց թե մենք view-ն փոխենք, մենք կարող ենք նույնպես օրինակ login-ի համակարգ ստեղծեինք, որտեղ որ login էինք անում եւ գնում էինք session-ի մեջ, որ այս մարդը login արվածել, եւ ապագայում, երբ որ խնդրանք ենք ստանում, ստուգեինք session-ի մեջ եւ ստուգեինք, այս մարդը login արած է, թե չէ, եւ եթե login արած է, ինֆորմացիան մատուցեինք, եթե ոչ, redirect անենք ինչ որ login համակարգ, okay? Այսինքն մոտավորապես արդեն սկսում ենք պատկերացնել, թե ինչպես է այս ամենը աշխատում, որ մենք ունենք token, որը հնարավորություն որը գրվում է կամ է տեքստ, այ token-ը, որը գրվում է cookie-ների մեջ, որը հնարավորություն է տալիս, որ մենք հիշենք ում հետ ենք շփվում, որ client-ից է խնդրանքը գալիս։ Ունենք session store, որը տենց համակարգ է, որի մեջ մենք պահում ենք այդ cookie-ների այդ cookie-ների այդ ինֆորմացիան, եւ այն ինֆորմացիան, այդ session object-ը, այսպես ասած, որի մեջ մենք գրում ենք ինչ ուզենք։ Օրինակ, այս պարագայում մենք գրում ենք view-ի մասին, բայց ապագայում մենք կտեսնենք, որ կգրենք ինչ որ user-ի մասին, որպեսզի հասկանանք այդ user-ը login արած է, թե ոչ։ Եվ այսպես մենք կարողանում ենք ինֆորմացիա պահել client-ի մասին server-ի մեջ, եւ երբ որ ինչ որ client-ը ինչ որ խնդրանք է ուղարկում, հասկանալ ումից է գալիս եւ ճիշտ պատասխան ուղարկել։ Եվ այսպես, ուրեմն server-ը կարողանում է client-ների հետ շփվել եւ հիշել, երբ որ խնդրանք է գալիս, հասկանալ, որ client-ից է գալիս, իսկ եթե այդ client-ը իհարկե այս token-ը չունի, հասկանա, որ լրիվ նոր client է, նոր token ստեղծի, գրի իր cookie-ների մեջ եւ ապակայում արդեն ոնց որ այդ ծանոթանալու մասն է, բայց դրանից հետո արդեն ծանոթ են cookie-ի միջոցով։ Ամ այդքան բան, հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ